Cadê a massinha? Olha isso tudo. Ah, moeba? É. Aí vai brincar de moeba com o quê? Com... Pra fazer comidinha, é? É, pra fazer comidinha, vou pegar queijo. Vai fazer um bolo, é? Me dá uma panela. Uma panela? É. Isso aqui? É. Obrigada. cortar uma cenoura. Aqui. Olha! Uma cenoura? É. Cadê, cadê a minha? Tá mais. A minha cenoura? Essa tua cenoura, eu vou botar uma salsicha. Salsicha? É, ó, salsicha no molho. Olha só que bonito. Quem é essa? Luna. E quem é a outra? Do lado dela. Luna e a bailarina. A tá, Luna aqui. Grudou. Luna, ai. Grudou. Conseguiu? Consegui. E o garfo? Cadê o garfo pra gente comer? E o um prato, né? O garfo. Deixa eu... O garfo aqui. É a colher, essa é. E o prato? Prato. Então, sim? Me ele. E agora a gente vai desenformar. Não hum, sai. Tem que tirar essa aqui, ó, primeiro, não é? Tem que tirar essa aqui, bebê. Olha, volta. Pronto, agora saiu. É? Olha só, pessoal, o meu prato, que bonito. Ah, eu já sei o que tu bota no teu. Esse é da Luna. Batata. Ó. Bota a batatinha? Sim. Olha o pratinho aqui. É, é, dois pratinhos. Isso. Deixa um aqui, ó. Bota o teu aqui. A tua comida. Quando for dar pra neném. Tá. tá. Eu vou dar pra bailarina. Pra né? bailarina, né? A Luna tá comendo batata, ó. Nham, nham, nham, nham, nham. Deixa ela comer sozinha, bicho. Ela come sozinha, é? É, é teu pai, ela, bicho. Tu dá, é? É que, que a bailarina começou a não vai comer sozinha? Ela vai comer sozinha, é, é, é, Eu, dou pra Luna, tá bom? dá pra Luna também? Eu, dou pra Lina, eu dou pra ela. Olha a comida dessas. É, essa aqui, ó. A Luna comendo batata, ó. Nham, nham, nham, nham, nham. Hum, que batata gostosa. Muito bem, Luna. É a comida essa, não é? É, é? tu vai dar comida pra essa. Terminar isso aí já? Não. Tá fazendo um molho de tomate, é? Molho de tomate. Molho de tomate. já tá terminando. Uhum. Eu tô botando só a comida de, de, de Luna, vice. A comida de Luna? A de Luna tá fazendo, fazendo a bailarina. Olha só, salsicha com molho verde que a Luna vai comer. Eu vou dar pra Luna, eu vou dar pra Bararina. Tá certo. Não, tu tá na hora. Eu vou pegar um, uma colher dessa. Terminei. Terminou? Bota a batata no teu também. Bota a batata. Não, não, não? a batata não, já tem aqui. Que eu... E tudo grudou, não foi? É, é, esse aqui é o prato, esse aqui é a colher de lima. É, dá ela a comidinha. Tá Minha dela. Eu, eu tô só esfriando aqui. Tá esfriando, né? Eu vou, eu vou botar ela no, no fogão, tá bom? Fogão, é, vai. Espera a tá bom? Ela tá na geladeira pra esfriar, é? Dá o de Luna, que o de Luna é esfriou já. É, ela comeu tudinho, tinha. Já comeu tudinho? Eita, peraí, eu vou botar a bem É, Bem assada. Tchau, até mais próximo vídeo. Tchau.